how many boyfriends? No. I've had seven. You have seven. Uh, all the three. He has one. I've had sixty nine boyfriends. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा. ये. अब bro, where are you from? Uh, बाबूराव speaking. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ. सरसों का. I am sending you some सरसों का तेल. Rub it and double, double. send me, send me some sarsoda tel. And I am just I am just लंड पे लगाई एंड यहाँ से अपना लंड को फेंकिंग तुम्हारा जगह पे मारी अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा मुझे भी चाहिए हेलो यू टोपी so sexy thanks love you forever cute. हाय हाय इतना सुकून Uh, hello. Uh, do, Hi. You, uh, do you have a map? Emma. Emma. Yes, because because I just got lost in your eyes. I love that one. Do, uh, don't Wow. do overreact, okay? Wow. Rocky Pie, monster like Rocky Pie becomes the Prime Minister of India. Becomes the Prime Minister of India. Then India will be the number one country in the whole universe. Yes, bro. Yes, Yes, bro. Salman Rocky Pie. ये तुम्हारा फेस ना उस उसके उससे मैच कर रहा है क्या नाम है उसका अरे वो कच्चा बादाम वाली है ना बॉयफ्रेंड <laughs> कितना है क्या सॉरी अरे वो समझ गई पीछे हंस रही है मुझे सुनाई नहीं दिया कितने अच्छा oh okay okay one million one million कुछ भी अब अब बताओ कितने बॉयफ्रेंड है चेहरे से देख के लगता है दो उससे ज्यादा नहीं और सही बता तो यूज माल लगती हूँ मस्त लड़की है वो दीदी का बादाम बहुत बड़ा है समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ये क्या कर रही हो फोटो खींच रही हो क्या इतना अच्छा नहीं है तू अरे गजब बेइज्जती है ए, छोड़ दो भाई लड़कियां यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी है तुम बोल रहे हो अच्छे नहीं है दिख नहीं रही है वन मिलियन सून आ, वो दिखेगी मतलब बैठ के ना छुपा के रखा है अरे तुम पहले से शादीशुदा हो अंगूठी पहना हाथ में लगा ही था भाई दो बच्चे की इंस्टाग्राम हम्म। यूज करते हो हैव अ ग्रेट या do you want my ID yes yes yes ये सब में देरी नहीं आईडी दो आईडी दो फॉलो बैक करना ना करूँ तो आ, ना करो तो भगवान तुमको रिक्शा वाला देगा फिर एक्सेप्ट ही ना करो तो नहीं नहीं वो करो आईडी दो ना श्योर अच्छी है ना अच्छी आईडी है नहीं इससे अच्छा मेरा वो है दिखाओ मुंह खोलो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही